Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Char estis uh, eh, rimarco e kai commento e aprobe al facto che mi proponu cun mediti sur uh, eh, diversa i parto della sama texto mi proponas Salvin un alien ne diru serion en la serio. Kaj do mi prenos alian faman parton de la verkaro de Zamenhof, nome la parolado en la unua congresso en Boulogne-sur-Mer en 1905. Temas pri la parolado numero 2, kiu komencigas je pagio 300 sestec. Estimatai signorinoi cae signoroi, mi salutas vin carai samideanoi, fratoi cae fratinoi e la granda tut monda homa familio. Civi convenis e landoi proximai cae mal proximai, e la plei diversa e regnoi della mondo. Por frate premia si reciproci la manon, pro la nomo de grande ideo, ciu ciuin nin ligas tio estas la comenzo de la parola do mem kai estas kelkai ni diru rimarko i exemple signorino kai signoro in un tempo oni dirintus eh, ge signoroi, i plei probable kai kia maniera zamenhof ni diru uh, referenzas alla auscultantoi. Samideanoi, fratoi cae fratinoi. Fratinoi de cio? De grande ideo. Do, la ideo, tiu vorto samideano, cion ni usas tre suprage, quel foie, signifas membro della sama ideo. Cai, oni formas familion char ciu estas au frato au fratino. Do samrange, familio sen eh, ge patroi, o ge filoi nur, ge do. Horizontala familio, ne diru. Cai tio estas la movo. ne la lingvo. Vidu? Do, mut foie oni... Um, en la comento e vidas che la unua parolado ne estas tro mi diru i, ideala o compare exemple con la dua en Genevo. Mi ne niam comprenis tio in commento in char shaina salmi che iam ecte la comenzo la nivelo de solenezzo kai de i de ideezzo esta tre alta do la tut mondo homa familio do effettive zamenhof pensis che tiui partoprenantoi en la unua congresso estos estu ec estu esperantismanoi en la profunda senso do ne parolantoi de la do premi al pro che la mano in frate chi il fratoi do fidante unu la lian kai tio shaina sesti bagatela fero se nun la cron virus a tempo i la cron virus ai tempo i tutte ne plu estas bagatela ciu ne premi la mano kai alia fero li distingas inter la landoi proxima kai mal proxima e kai la regno e che sa la stato e in tiu tempo la plei multo della stato e sti regno e quasi estus uh, eh, exceptoi effettive kai do tiu anca estas interesse char li volis distingi la dua partenoi oni appartenas sam tempe al lando ca al stato, al, reg al regno por usi sian uh, vortigon. Do vidu in eh, mal linioi iam multo la generala filo e Zamenhof filosofio che ni vidis auscultis prepensis kai fin fine cum meditis cune en citiu serio iam aperas tre clare do la ideo nun la propono pri cum medito estas ciu ni sentas tiel nin ciam ni convenas ciu ne ni perceptas unul alian kiel samideanon. La situatio multe changegis en Esperantujo cae extra Esperantujo, do lau mie estas bona opportuno mediti per tio. Mi cora dankas vin, pro l'attento, cae ciel ciam, gis morgau, cae antauen, sen fine.